through through از طریق از رهگذر از میان through Water goes through the pipe. Water goes through the pipe. Water آب goes می رود و همونطور که میبینید اس سوم شخص فعل go گرفته به خاطر اینکه فاعلمون water در اینجا حالت سوم شخص استفاده میشه through از میانه یا از طریق the pipe اون لوله پایپ یعنی لوله water goes through the pipe آب از طریق لوله عبور می کند water goes through the pipe water goes through the pipe You go through a city. You go through a city. You go تو می روی through از میان a city یک شهر. You go through a city. تو از میان یک شهر می گذری. You go through a city. You go through a city.